very low. ورا البرج از كل برو كل قدام عشان يا عمري يا عمري اطلع اطلع اطلع وحش اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع معاش لينا ابو آه. الفرق وين عرضت وين عرضت الفعل هاي وين افتح Watch out! كعبة خلاص طاروا غنوا بعيد معك بعيدي خلي خلي خلي هي قدامي وين يشلون وين ما